Серпень вже потроху відходить, і на нас чекає не менше захоплюючий вересень, незважаючи на те, що це початок осені, але ми прекрасно знаємо, що і осінь теж може приготувати нам чимало цікавих подій. Тож про цікаві події вересня вже буквально через декілька хвилин. Бам, барбі, я я бам бам бам бам бам бам барбі, я я бам бам бам бам бам бам Розпочнемо з е, все ж таки не зовсім з вересневої події. Отже, я подивився, що ще 26 серпня у нас чекає цікава подія. Це фестиваль вина у Лімасолі е, все ж таки літо ще Ти Лімасол просив і пів про нього. Тепер я понял. літо ще триває, і ми маємо віддавати йому належне. Щонайменше е, ще залишається тиждень, навіть більше, трошечки 10 днів. І ми все ж таки віддамо е, пошану і згадаємо про те, що і вино, і смачну їжу в необмежених кількостях ви можете покуштувати на відкритому повітрі в Кіпрському Лімасолі. Фестиваль вина в Лімасолі це грандіозне свято, яке проводиться з 1961 року і триває приблизно аж 10 днів. Літня спека поступово спадає, сонечко покриває теплом все навколо, а в повітрі е, з'являється тонкий аромат винограду. Воно, мабуть, саме сакральні, е, сакральний напій стародавнього світу готується на Кіпрі за стародавніми рецептами. А винороби дбайливо е, зберігають рецепти приготування кіпрських вин, причому тримають їх в найсуворішому секреті. Помітно і те, що майже в кожному гірському селі існує свій самобутній рецепт. Протягом усього фестивалю не вичерпується потік гостей, бажаючих спробувати вина, тим більше, що з 8 до 11 години вечора сік виноградної лози можна покуштувати абсолютно за безкоштовно. Крім того, всі бажаючі можуть самі взяти участь в процесі приготування божественного напою. У дні фестивалю е, у дні фестивалю, звичайно, стає картина, коли люди, закачавши штани, стають вечани з виноградом і під веселий гомін публіки в національну музику топчуть свіжий виноград, вичавлюючи з нього сік, який з часом перетворюється а, на вино. Головне, щоб вони потім його не пережовували ще. Слушай, красиво, да. да, Тут же сразу вспоминается, конечно, Челентано э, и его знаменитое топтание винограда, Аджим э, первый. Круто, круто. Лимассол, э, пометьте себе, если будете на Кипре, а тем более именно на этом курорте, то фестиваль вина нужно. це необхідно. І рухаємося далі. Приходимо вже до вересня. З 2 по 7 вересня у Неаполі відбудеться фестиваль піци Піца Фест. Пристрасть італійців до піци, до піци ми всі прекрасно знаємо. Їх любов до цього національного блюда так велика, е, що існує навіть спеціальний фестиваль піци в Італії. Що вони тільки там не виробляють? Різноманітні піруети, різноманітні такі фінти, поєднуючи його з якимось елементами футболу, офіціанськими такими фішками. Ну і напевно, що якимось ще технічними устаткуваннями, запозиченнями з якихось видів спорту. А жителі Неаполя стверджують, що саме їхнє місто є родоначальником піци. Саме тому найвідоміше в світі свято присвячене цій страві. Це фестиваль піци саме в Неаполі. Е, Піца Фест це міжнародний конкурс кращих майстрів з приготування піци. Найвідоміші майстри з виготовлення піци приїжджають в Неаполь і протягом 11 днів доводять один одному і всім гостям свята свою майстерність. Тобто, це можуть бути різноманітні конкурси на найвеличе е, найбільшу піцу, на швидкість її приготування, на кращі рецепти і будь-що інше. В принципі, е, кожна людина теж спроможна себе заявити як кухар. Якщо ну, наприклад, вона любитель, їй теж можуть дати змогу з такими самими любителями. Е, позмагатися е, і довести свої якісь кухарські вміння. Що не менш головніше, що е, цією піцу пригощають за безкоштовно, і учасником може стати будь-яка людина. До речі, ось це відеозапис це найдовша піца. Вони також що роблять, ставлять там інколи певні рекорди, і навіть Гіннес їх теж реєструє. Тож зазвичай на цей фестиваль з'їжджається не тільки з усіх околиць Італії, а й також із всіх сусідніх країн. Слушай, к- круто. Э, В Неаполь за дополнительными килограммами, вот там можно действительно на еду не тратиться. Если 11 дней провести на фестивале, уж всякой пиццы можно наесться. і тим паче, е, тим паче дійсно, що е, слід зазначити, що це не в одному місці відбувається, а ці майданчики розставлені по всьому місту. Тобто, якщо, наприклад, там десь буде дуже багато людей, чи ви будете перейматися, що вам може чогось не е, хватити, наприклад, і ви в будь-який момент можете, наприклад, відправитись в інше місце, якщо вам там, наприклад, в одному місці не сподобалось, чи не має місця. Хорошо, номер два в этой пятерке вкусный. Дальше. І далі Октоберфест е, в середині вересня до початку жовтня. А я взагалі, е, коли подивився це відео, е, мені сподобалось те, що воно, по-перше, не тільки атмосферне, але й про те, що там не тільки вони бавляться цими напоями, тобто не тільки напиваються, але там ще є і також і каруселі, там є і різноманітні ще майстер-класи, там е, є ще е, якісь театралізовані вистави. І настільки воно костюмовано там все відбувається. Ось цей Мюнхенський Октоберфест взагалі на популярніший впливний фестиваль на планеті. Е, в 2010 е, році там було відсвятковано його 200-річчя навіть. Тобто, це е, відбувається дуже давно, і цю традицію шанують не тільки в Європі, а й навіть в усьому світі. Щорічно на Октоберфесті збирається близько 6 мільйонів шанувальників пива з усього світу. Щоб покуштувати спеціальне фестивальне пиво від кращих броварень міста, яке виробляють тільки е, в цю пору року, це пиво вариться у відповідності з Мюнхенським законом про чистоту пива 1487. Я так розумію, що м, е, це рік, е, коли е, власне цей закон був прийнятий. І вміст алкоголю в ньому не перевищує 6,3%. Ну, этого, как правило, о- остается достаточно. Шесть самых знаменитых пивоварен, э, 6 миллионов посетителей. посетителей. Все очень красиво і, і очень символічно. Все кратно 6. Слід зазначити, що традиційно фестиваль починається з ходи е, господарів наметів, очолюваний обербургомістром Мюнхена процесія на святкових упряжках з встановленням на них бочками пива і в супроводі оркестрів підходить по центру місту і закінчується на логу Терези. Рівно о півдні лунає 12 пострілів в небо з гармати, і в наметі Шутенхамел е, Фездюльк, <laughs> діючий обербургомістр Мюнхена е, вибиває затич водичку з першої бочки Октоберфест відкрито. Традиція ця з'явилася у 1950 році. І е, вся функція обербургомістра фактично в современному Мюнхені к этому і сводиться. Ставить кран на Октоберфесті. Прекрасна робота. Шикарно І ось, е, от, е, відеозапис про цьому підтвердження, наскільки він неосяжний, ось цей фестиваль, наскільки він масштабний. Тобто це класно, коли. Е, це цікаво навіть для тих, хто пиво взагалі не п'є. Так, я про що я хочу сказати, що класно, коли ти відчуваєш атмосферу. У нас, наприклад, це щось відбувається в якомусь маленькому клаптику землі, люди можуть десь поруч проїжджати на машині, і абсолютно гадки не мати про те, що там поруч відбувається. А це масштабне дійство, про яке знає вся країна і не Та тільки весь світ. Так. Ладно, круто. Я думал, не зацепишь ты Октоберфест, мы про него позже сделаем как-то отдельный э, разговор. Ну хорошо, в качестве анонса годится. Таке Номер невеличке три. прев'ю Да. для того, щоб нагуляти можливо апетит, і щоб туристи теж е, знали, що ви можете теж туди відправитись абсолютно спокійно, абс- не переймаючись. І головне, що я так розумію, що у нас я не знаю, чи є такі тури і такі програми, Є. але я думаю, що Есть и будут, к Октоберфесту очень многие туристические операторы готовят специальные программы. Кто-то э, старается их держать пока в секрете, кто-то их уже анонсирует, но это будет достаточно интересно. Але ми будемо будемо теж повідомляти про це. Да. Наступною е, наступною подією є фестиваль Фламенко Бієнал де Фламенко у Севілії, який буде е, відбуватися з 8 вересня по 2 жовтня. Всі любителі танців е, запрошують фестиваль Фламенко в Іспанії. Цей фестиваль об'єднує всі різновиди популярного музичного танцювального жанру Фламенко. Фестиваль Фламенко в Севілі проходить один раз на два роки і триває протягом одного місяця. Єдиної дати е, проведення фестивалю немає. Однак це не заважає тому, що щоб Біналь де Фламенко щоразу збирав величезну кількість учасників і ще більшу кількість глядацької аудиторії. Якщо ви не знаєте, де подивитися Фламенко в Севілії, то вирушайте на головну площу міста. Головні урочисті заходи проводять саме там. Фестиваль Фламенко в Іспанії 2016 року планує зібрати більше 10 тисяч учасників е, з більш ніж 40 країн світу. Не только испанцы танцуют фламенко, э, штука потрясающая, энергичная. Да вообще, что я вам рассказываю? На самом деле это надо смотреть, а еще лучше съездить и посмотреть это все вживую. На этих э, колоритных людей, безумно талантливых и заразительных, просто страх. Дуже пристрасне. Не менш пристрасне, пристрасний цей танець, ніж е, навіть то саме танго, про яке ми е, десь вже згадували, е, коли говорили Ну, про такие разные стороны медали. а, А медаль різні, одна, страсть. але все ж таки це пристрасть є. Ось італійці і іспанці вони знаються на цьому. Да. І наостанок я ще відібрав е, вже наприкінці е, вересня. Е, відбуватиметься це 26 числа. Міжнародний фестиваль джазу в Барселоні. Це міжнародний фестиваль, називається він так: фестиваль International de Jazz de Barcelona. Один з найвідоміших джазових фестивалів у всьому світі. Одна з найважливіших музичних подій каталонської столиці. Він проходить щорічно в кінці вересня, оскільки організатори вважають, що осінь це найкращий час для такого заходу. Спадає літня спека в місті помітно менше туристів. Восени в взагалі по всій Європі традиційно проходить велика кількість фестивалів джазу, але особливої уваги в основному завдяки масштабу заходів заслуговує саме ось цей барселонський, можна навіть його назвати ще й каталонський, щоб е, каталонці не засмутилися, тому що вони дуже так е, за цим прискіпливо стежать. Тут взагалі збирається е, еліта е, джазових виконавців. Я не буду їх перелічувати. Тут величезний список. Треба сказати, що учасники фестивалю е, ось їх велика кількість і не тільки зірок, але і шанувальників, і ті, хто розпочинають, які приїжджають сюди не тільки показати свою майстерність і новинки, а й побачитися і поспілкуватися просто з колегами. Крім величезної кількості концертів, зірок всі любителі джазової музики в дні фестивалю можуть також взяти участь в різноманітних майстер-класах конференціях, семінарах та творчих зустрічах, побачити фотовиставки і кінофільми, присвячені історії джазу. Фестиваль действительно крутой, и э, приобщиться. Я смотрю, у тебя такой э, эстетствующий сегодня выбор пятерки. э, о- очень, очень радует. Ну, так вот, э, хорошо бальзамом на душу. Для понедельника, по-моему, идеальный вариант выбора. И даже Октоберфест вот, ну, вот засчитан. Годится, <laughs> круто. Едем дальше. Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Барби, Yeah, yeah. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.